good. It ain't over. I'm gonna fuck you up. You wait when I catch you. I'm gonna fucking break you now. Fuck! 残念だったな、バレー。えー、新日本が今日のこのカード、どういうつもりで組んだか、俺には分かんないけどさ、どう見ても今の試合、勝ちに等しい負け。ざまあねえな。この後優勝決定戦 イービル真田組優勝したら IWGP ジュニア 5A 会社に認めてもらうぞいいかこのあとイービル真田組優勝するんだよえそして俺たち3人が持つネバー無差別級6人タックベルト防衛戦は次回 1.5後楽園メインだよえー、さあどうなるか楽しみにしてるぜエンセリオマジで